Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a reaccionar al segundo tráiler de la serie de Mandalorian. Intro. Ya habíamos reaccionado al primer tráiler de esta serie que será estrenada ahorita en noviembre en la nueva plataforma de Disney, Disney Plus. El día de ayer salió el segundo tráiler de esta serie que será estrenada en noviembre en la nueva plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. Procedemos a ver el video en 3, 2, 1. los mismos cascos del, del primer tráiler. Igual, todo igual. It is a shame that your people suffered. Toda sección pura. Esta serie va a acción. But bounty hunting is a complicated profession. Carbonita, Lucasfilm. Ah, excelente, excelente. They said you were coming. They said you were the Qué buena dirección artística. Would you agree? 12 de noviembre. No, se ve espectacular. Wow. No, buenísimo, mira. <laughs> se me paran los pelos, increíble. Mandalorian. Look outside. They are waiting for you. Ah, lo máximo es Android. Uf. Ya <laughs> Disney Plus. <laughs> este tráiler está muchísimo mejor que el anterior. Se ve más acción, mm, acción más específica. Eh, está <laughs> perfecto todo como en el primer tráiler. Estoy emocionado por ver esta serie. Eh, se estrena el próximo 12 de noviembre. Saldrá junto con el, la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. Y bueno, simplemente estamos esperando que, la podamos ver y disfrutar de, de esta serie. Esto es todo. Suscríbanse, comenten si les gusta algo, denle a like. Bye. Suscríbanse.